escriure, que és el que m'agrada, i, i visc envoltat tant professional com, com efectivament envoltat de llibres, no? Molt bé, Felip Benz, editor, periodista, escriptor i moltes altres coses que podrem, podrem parlar en aquesta entrevista. De fet, podríem fins i tot destacar la teua tasca com a mariner no? en aquella expedició en el Cano. Sí, també, sí, sí. I, i bé, doncs, eh, comencem l'entrevista parlant això, no?, dels inicis en la teua vida, un poc en la teua joventut al Cabanyal i, i totes aquestes coses que farien que, bé, doncs com tot en esta vida, una persona creix i això porta a les seues, a les seues ocupacions actuals com a editor, com a escriptor i, i tantes altres coses. Sí, eh, m'estàs parlant del moneiximent com a, com a eh, com a inquietuds culturals, valencianistes, etc. Bé, jo, jo en, en realitat eh, sempre m'ha agradat llegir i, i escriure des de que tinc curs de raó i bueno, va ser prou precoç en, en quant a lectures eh, contundents i profundes que, que em marcaren un poc el camí i eh, en arribar al, a l'institut que bueno, pues vaig conèixer un col·lectiu que hi havia en l'Isabel de Villena, en un institut que està a la Mar i entri en, lo que, en les conegudes com a tertúlies del Cabanyal, que eren unes tertúlies on s'impulsava un valencianisme de consens. Jo tenia llavors 15 anys i aquestes tertúlies estaven impulsades per Federic Feases i Àngels Brull, i allí podíem trobar gent com Artur Agüir, Vicent Flor, Lluís Mesa, Àngel Calpe, eh, Boro López, eh, no sé, un montón de, de gente, Joan Víctor Pascual, que, que bueno, pues que, que un poc eh, asistían a aquellas, a aquellas trobades eh, en, en la inquietud de, de construir un, un valencianisme sòlid i un valencianisme de consens que, que refermara que és de la referma, des d'una identitat referma valenciana eh, no anarà contra ningú, no? Tractarà de, de, de construir, de construir en positiu. Ah, en positiu és el que llevat la paraula, dir. Llavors era una visió completament en positiu i, i seria en, un, en una època en la que igual era difícil no? emprendre aquest valencianisme de consens, per dir una forma, era de posicions prou enrocades en aquella època. Sí, no? jo crec que, que, molt, que molt de sovint eh, les persones, la personalitat de, de determinats individus són, són un poc les, les que fan força per a, per a marcar camins importants i jo crec que hi ha un, una personalitat fortíssima que és la de Federic Feases, eh, desgraciadament fallit uns anys després, però que d'alguna manera tenia claríssim que, que si el valencianisme havia de ser alguna cosa, havia de ser un valencianisme de construcció i un valencianisme de consens, que, que les disputes i les divisions entre valencianistes no, no, conduïen, a, no conduïen a cap de lloc i que des d'una valencianitat des d'una valencianitat innegable i natural, doncs, hi havia que construir un, un, un valencianisme de, de consens i, i un positiu, com, uh mhm. -huh. com hem comentat. I diguem que d'aquestes tertúlies i d'aquests contactes, podem dir literaris, no? encara que fora gent molt jove, que en aquesta època és que moltes vegades encara no estava ni en l'època universitària, estava en l'època de l'institut, D'ahir comencen a ser les primeres, diguem, col·laboracions o aventures periodístiques, no? Revista Clar, ser? o... I, i després vindria ja lletra ferit. Sí, jo, jo ja, ja fem, ja fem una, una publicació setmanal en l'institut, sobretot de, de deports, però que també tenia de tant en tant algunes altres aportacions, i per això vaig conèixer també a, a Federic Fiases, que estudiava també, era un, uns anys major que jo, però estudiava també, ell era del 67, però estudiava també a l'Isabel de Villena, eh, també hi havia una altra persona allí molt important, Rafa Llago, que era una persona amb moltes inquietuds i, i bueno, pues, totes aquestes persones pues, al final em van apadrinar un poc, no? No sé, no sé com dir. Eh, les tertúlies del Cabanyal en realitat eren unes tertúlies on, on es juntava gent d'inquietuds valencianistes per a, que, per a crear una sèrie de documents marc que permeteren desenrotllar este valencianisme de construcció del que vos estic parlant. No? Jo crec que Federic Feases, que és un, un valencianista poc, poc estudiat i poc reivindicat, era una persona en un servei extraordinari i, i va ser capaç d'alguna manera de marcar eixes directrius que en el pas dels anys han sigut fonamentals per a, per a que el valencianisme hagi arribat a entendre determinades qüestions, no? I, bé, com parlàvem també, que a partir de, d'això, d'aquestes qüestions, comencen a néixer les primeres col·laboracions periodístiques, no? I... Mm, sí, eh, un poc en paral·lel, val? perquè a partir de, de conèixer-nos en aquestes tertúlies, totes les persones que, que assistien, pues després, per exemple, Artur Agüir va ser president de Joventura Penatistes en un moment en què des de l'Orat Penat se va convidar a... Bueno, va ser un moment un poc històric, no? Per exemple, ja, ja passarem per allí persones de perfils de perfils molt distints, però per exemple pues, passar Ramon la Piedra, no? per les tertúlies de l'Hora Penal, que era una cosa que en aquell temps era impensable. Estem parlant doncs, fa... Jo tenia el millor 10 o 18 anys, doncs, doncs estem parlant fa quasi, fa quasi 30 anys, no? Fa quasi 30 anys impensable, però fa 50 anys ha sigut el més normal del món. El més normal del món. De fet, tot, tots els convidats eh, ressaltaven, ressaltaven aquesta qüestió, no? Que, i agraïen molt que hi haguera gent, d'alguna manera, tractant de, de, tendir diàlegs no? entre, entre persones que, que provenien de d'un valencianisme, d'un pàlpid valencianista indefugible, no? I bé, eh, continuem en la, en la teva trajectòria. Eh, ara mateix eres, bé, has sigut periodista en moltes, en moltes publicacions, no? Eh, estàs ara, ara mateix eres columnista al Levante, mm. tant en la secció d'esports en començaris com després eh, també tens una en el, en el dominical és el Bueno, mira, el, el, es que bueno, me, había quedado a mitges un poc en la resposta, però la qüestió és que a partir mm, d'aquest contacte un poc en, en Joventut Rat en Artur Agüir, que com sabeu és un apassionat eh, de la literatura i, i, i ja estava estudiant, i, i va estudiar filologia també, i pues a partir de tot això també vaig començar a tindre les, les primeres oportunitats per a presentar-me alguns premis i tal, llavors pues, vaig guanyar alguns premis de, de literatura molt jovenet, i, i vaig començar a escriure en premsa des de molt pront. Precisament a raïl de que Ferran Belda acudirà a, una, una d'aquestes tertúlies en, organitzades per Joventut Repenatistes, eh, mos va obrir la porta per a que poguérem publicar qualsevol cosa que vulguérem en, en el seu diari, sempre que foren coses de trellat, sense faltar a ningú, etc etc <laughs> per supost. Eh, I a, par a partir d'aquest moment es comença la meva trajectòria en el Levant. Jo crec que els primers articles pues, ja potser tindria 7 o 17 anys, no? Eh, la majoria d'aquests articles eren, de, eren un poc, estaven un poc inserits dins del que era el, el debat valencianista d'aquella època, no? sempre des d'una postura de, de, de buscar un poc eh, qüestions coincidents i, i intentar, no, intentar desbrossar un poc el camí per, a, per arribar a un valencianisme de construcció, però, però des del diàleg sempre, no? i a partir d'ahir es comença un poc la trajectòria com a articulista, jo després vaig, vaig estudiar periodisme, com sabeu, i, i res, doncs ahir ja, no sé, no deixa mai d'escriure, no?, en allò, allò on he pogut, no?, tant en... Evidentment, Levante Bebé és un poc el meu diari, no?, perquè vaig començar a escriure pràcticament fa 30 anys, i després, com bé has dit, ara faig una, una columna de, de, sobre el llevant setmanal i de tant en tant pues, també faig, faig altres col·laboracions més, més culturals, més, més literàries. I des del punt de vista de lo que seria la ficció literària, pues, vaig estar un, vaig, vaig ser molt fecund durant, durant els primers anys, entre els, entre els 16 i els, i els 26, 27, jo pràcticament no, no vaig deixar d'escriure, no? vaig, vaig fer un munt de coses, Després vaig, vaig serenar me un poc perquè mm, vaig començar a sentir un poc la, la vergonyeta de veure que a lo millor estava eh, publicant coses que, que, no anaven a, que no anaven a salvar, el pas de, que el pas del temps no anaven a salvar, no? En, en quant a, des d'un punt de vista qualitatiu. I vaig començar, com vaig continuar escrivint, però vaig sonar les coses en els calaixos i, i pues, d'un temps a esta part, des de fa uns anys, sí que he tornat un poc a, a la càrrega, no? Ara, últimament, com sabeu, a través de, de, de la novel·la del cas Forlati, en, en esta segona edició, i, bueno, pues, per a mi, eh, si, si la vida de les persones té, té, té coordenades, per a mi la literatura és una d'aixes coordenades, no? I, renunciables. I en aquest sentit sempre ho he fet i, no sé, mentre tinga espenta i cor crec que, crec que no deixaré de fer-ho mai, no? Mm-hmm i actualment, a banda de les teus col·laboracions periodístiques, eh, és també col·laborador a Llibres de la Drassana. Sí, col·labore, en ells fonamentalment per, per el vincul que tenim a través de la revista Lletra Ferit i per supost pues, eh, hi, ha, hi ha també relacions d'amistat molta de la gent de, de Lletra Ferit i, i col·laboré també per supost en, en, en tot allò que me demanen Val. Anem a fer un repàs un poquet biogràfic des del principi. Eh, la revista Lletra Ferit, tu eres un dels fundadors i podries mm. contar-nos també un poc el procés. Sí, la revista Lletra Ferit naix en l'any 96, crec que sí, en l'any 96 és el primer número, i va, va arribar a editar eh, 88 eh, números fins a, fins a l'any pues no, no sabria dir-te, no recordo exactament quan, quan va ser l'últim número de la primera etapa. 2008, si no... 2008, crec que sigui o 2009 pot ser. Sí, uh -huh. es va parar ahir i després, d'alguna manera, pues, jo, vaig, eh, jo vaig parlar a, eh, bueno, a través d'una tertúlia literària i futbolística que teníem, on varen coincidir persones molt interessants i amb molta capacitat, vaig parlar amb alguns d'ells per, a, per a plantejar el projecte de, de reviscolar el, el Lletra ferit. No? Crec que Crec que l'esperit de la revista sempre havia sigut un, un esperit de, de com, com vos dir al principi, no? un poc en la línia de tot això, pues de, de fer, de bastir un valencianisme de construcció i en aquest mateix esperit eh, pues hem continuat no? en, esta segona, en esta segona etapa. Vull recordar-vos, per exemple, que en el número 6 o 7 de la revista Lletra Ferit, per a qui no ho sàpia, eh, ja tenim els primers problemes perquè això estem parlant de... Bueno, doncs quan, quan el Consell Valencià de Cultura va fer l'estudi previ per a la creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Any 98, aproximadament. Pot ser. Uh mhm. -huh. En aquell moment nosaltres ens hi referit, el número ja t'he dit, crec que és el número 6, i ja traguem un, un monogràfic sobre sobre aquest assumpte, i això genera els primers problemes en, en, en els sectors més ortodoxes no? de, de lo que és eh, el, el valencianisme tricolor o el, el blaverisme o, o digueu-li com vulgueu. I, i res, i, bueno, pues, fins ara pues, hem seguit d'alguna manera també en aquestes coordenades, no? sempre de, de diàleg entre valencians i parlava a nivell personal de que una de les coordenades irrebu irrebutjables o irrenunciables era eh, la literatura, jo crec que a nivell valencianístic o valencianista una de les coordenades irre irrebutjables és el diàleg i la tolerància i el respecte. No crec que els valencians, si alguna volta hem d'arribar a, a ser alguna cosa, ho serem des, de, des del diàleg i, i la generositat i la tolerància. No? Des de les postures eh, irreconciliables crec que no arribarem mai a cap de lloc. Abans parlaves de la, de la teua tertúlia literària, podríem dir així, no? que és la Cretina Comèdia. Uh -huh. I es parla de molta gent entre ella que participa d'ella. Hem, hem entrevistat algun d'ells, no? Vicent Baidal, que va estar en el nostre programa pilot, també Vicent Xilet, que fa el nostre cinquè entrevistat. I, i diguem que això era una, una tertúlia que naixia un poc de, per internet, no? per els blogs que a mitjans dels 2000 estaven de moda i diguem que una tertúlia 2.0, podríem dir també, no? Eh, mm, per les col·laboracions que feu als vostres blogs personals, veieu que hi ha certa afinitat, eh, fins i tot podríem dir literària, en aquesta gent i... No sé, podem explicar-nos un Sí, poc? va ser exactament així com, com estàs dient. Eh, ens trobarem una sèrie de persones que, bueno, pues que jo, jo crec que quan s'estudia un poc eh, la, la història de la cultura o de la literatura en el segle, en el segle XX, a finals del segle XX sobretot, el tema dels blogs tindrà un, un capítol a banda, no? perquè crec que ha sigut, un, crec que ha sigut una plataforma des de la qual s'han fet coses molt interessants i sobretot s'ha posat en contacte gent, gent molt interessant. No? Vicent Xilet és el gran culpable de la cretina comèdia, perquè és un poc el catalitzador que va, que va reunir-nos i que va tindre la perspectiva un poc de que d'ahir podia eixir alguna cosa de trellat. I convoca la primera, la primera cretina comèdia, farà no estic segur i, i, i i hauria de saber la veritat és que... 7 o 8 anys, però sí, serà... Sí, farà, farà, farà aquest temps. Convoca la primera cretina comèdia, on assistim eh, alguns dels, dels, dels autors de blogs que, que ja estàvem escrivint en aquell moment i convia també a uns altres periodistes que, que estaven un poc en, en sintonia i eh, va ser un, una tertúlia altament fructífera no? en aquell moment que recordar estava també Quico Arabí, José Luis García Nieves Eh, aquella primera crec que no arriba a de Vicent Vaidal, ni Toni Sabater, que posteriorment han sigut també un poc claus en tot este moviment. Toni Sabater per a mi és una de les persones amb major projecció literària que tenim ara mateix els valencians i crec que farà en el futur coses, coses grans. Pues això, a partir d'aquella primera tertúlia pues, ja se creen, uns, se creen uns, unes afinitats i uns, i uns vínculs afectius eh, sòlids i, i, i consistents i, i n'hi vingueren moltes més després d'aquella, no? I, i, I allò va ser un poc la mare de tot. Pues a raïl d'allí ens coneguérem una sèrie de persones que després vam decidir un poc reimpulsar esta, el lletra ferit en aquesta segona etapa i jo crec que un poc del, del, del lletra ferit també neix que la idea de, de, de fundar Drassana, no? En, en unes altres persones, com Josep, Josep Vicent Miralles, que, que va ser també un personatge fonamental en, en la cretina comèdia, José Ricardo Marc, eh, eh, Simó, per exemple, també, eh, no sé. Mhm. Molta gent. Bàsicament, per, per contextualitzar als nostres oients, eh, estem parlant d'una tertúlia que podem dir que parlava de, de literatura, sobretot literatura, futbol, també n'hi ha prou afinitat en el tema italià, no? certa itali italianofilia, podríem sí. dir, i, i bé, i de dones, també se parla de dones i aquestes coses. Sí, ja sabeu com són aquestes coses, no? Se'ls comença fent una tertúlia per a parlar de literatura i s'acaba parlant de, de futbol i de dones, no? <laughs> I, I això, i diguem que al veure que aquesta gent, clar, n'hi havia potencial literari en aquella tertúlia, és quan decidixes que el ferit que tanca a finals de la dècada de 2000 per un fit de cicle, podríem dir, torna a renaixer en 2012 en una nova filosofia o la mateixa mm. filosofia? O... Sí, la filosofia és la mateixa, el que passa que mm, l'escull que hi havia un poc per a incorporació de, de nova gent, que era un poc el tema, el tema normatiu, pues, eh, decidim decidim apartar-lo, no? deixar-lo a un costat i, i, i en aquest procés pues, pues actualment, com sabeu, el lletre ferit eh, està se publica en, en la normativa oficial de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i jo crec que ha sigut un, segur clau per al renaixer també de la revista, no? Arribarà a un, un públic molt més ample i, i, i aconseguir també que molts col·laboradors de, de, de molta entitat pues, estiguen, estiguen contribuint no? a pujar la qualitat de la revista i, a, i, i d'alguna manera també a, a aconseguir una major difusió. Estem parlant que entre els col·laboradors, els col·laboradors a banda de tenir a, a tota la gent que participa a la Cretina Comèdia, no? que com diem hi havia un potencial literari molt, molt elevat, estem parlant que en els últims números està col·laborant fins i tot eh, Joan Francesc Mira, per sí, dir-ho, no? Sí, el número 6 va, va col·laborar, sí. Sí, la idea és un poc ser un, un catalitzador de cultura valenciana, no? Jo, jo sempre ho he dit, no? El lletra ferit, el lletra ferit ha de ser un poc un... un o sigui, si la cultura valenciana és un, és un gran sac, no? Pues, lletra, ferit, lletra ferit ha de ser una aportació a aquest sac, no? La nostra aportació des del nostre punt de vista. No crec que no crec que siguem ni més ni menys que ningú ni, ni tenim cap pretensió de, de, de ser més que ningú, no? Des de la humilitat, pues, crec que, que estem aportant un, estem aportant un, un munt de coses interessants a aquest sac comú, no? que, és, que és la cultura valenciana i que és, que és, que és un sac molt gran en el que participa molta gent i el que aporten coses molt, moltes persones. Jo crec que un poc el, el Llesafiri pues, és com, un, com una espècie de vaixell al que, en un port se puja una gent, en un altre se baixa una altra, i, i entre tots van, van, van fer navegacions molt xules i, i passant-ho molt bé a bord. <laughs> I, com has dit, podríem dir que, que és una aportació a la, a la cultura valenciana i com has referit farà a des, farà res, eh, d'ahir has parlat que pot ser naix la drassana o és un dels focus que fa que nasca la drassana el, el lletraferit, no? També tu venies d'un projecte anterior que era l'Oronella, -huh. i la Oronella arriba al seu final i també se queda coixa un poc també la, la, la publicació de llibres en valencià i, i es decidís fer, fer la Drassana com una nova editorial d'ampli espectre i no centrada només en uns determinats punts, no? Sí, l'èxit creixent de, de Llitreferit, eh, especialment en, en els últims números, i en aquesta segona etapa, clar, eh, permeté veure que hi havia, que hi havia un espai editorial. No? Hi havia un gran públic que estava d'alguna manera esperant, o no m'atreviria a dir reclamant, però sí esperant o disposta a rebre els braços oberts una iniciativa editorial que, que des d'una valencianitat irrenunciable pues, estiguera apostant també per, per l'ús de la llengua i estiguera, i estiguera publicant història valenciana i, i fer tota una, una sèrie de, d'iniciatives que, que apostaren un poc per, per la identitat valenciana. No? Jo crec que això estava un poc coixo. Sobretot també estava coixo fer-ho des d'un punt de vista, com, està, com crec que està fent Drassana, des d'un punt de vista distint. Jo sempre dic que, que massa sovint en el món de, de, dels llibres, en el món de les editorials i, i de la cultura en general, la gent està molt pendent de, de, de la subvenció, no?, en general. Les subvencions són importants, però però jo crec que és molt més important ser capaç d'analitzar com és el mercat en el que t'estàs manejant i al que te dirigeixes i, i tractar de, de fer uns productes atractius per, per a aquest mercat. No? Jo crec que això és la clau un poc de, de Drassana, que, que, que va saber fer, els, els membres de, de l'editorial varen saber fer un bon anàlisi de, de com era la societat valenciana al moment en el que va néixer l'editorial i varen saber oferir eh, les coses que jo crec que estaven disposts a acceptar en aquesta societat, no? a, a, a acollir en, en, en els braços oberts. I jo crec que l'èxit que té en este any i mig de vida que, que porta, crec que en part és deu a això, no? a un anàlisi de la realitat i, a, i en funció d'aquest diagnòstic eh, oferir una cosa atractiva, no? Això que en economia es diu com crear necessitats. Vull dir, pot ser esta literatura... Podríem dir literatura hipster en -huh. o posar una etiqueta. Que <laughs> al final l'etiqueta hipster s'aplica a tot. S'aplica tot. Sí, Però bé, és, és literatura urbana en definitiva, sí, no? Més sí. Mm. prou contemporània i és un, un nínxol de mercat que estava buit, no existia, tampoc el demanava ningú, però vosaltres oferiu el producte i resulta que una volta existeix el producte sí que se demanda. Sí, jo, jo crec que és un poc així. Eh, per exemple, eh, molta gent ho diu, no?, que, que, que, Drassana, que Drassana i per extensió també el lletra ferit, que són productes molt urbans, no? Això, això ho ha dit molta gent, perquè sí que naixen un poc de, de la vocació de convertir València en aquest referent que, que tantes voltes hem dit des del valencianisme, no? No podem tenir un país sense una capital forta, no? I, i, i d'alguna manera jo crec que les comarques valencianes del senyal segura pues, eh, han de sentir-se un poc acaronades no? per, pel cap i casal. I per això necessitem un, una capital forta que siga un referent també, per supost, en matèria cultural i en, i en, i en identitat valenciana, clar. No té molt de sentit que, que la identitat de les comarques vagi per un lloc i que la identitat de la capital vagi per un altre, no? Com el que s'ha dit moltes voltes de que la gent de, dels nostres pobles venia a la ciutat, venia a la capital i se sentia un poc com com estrangera, no? perquè tot el món parlava en castellà o tal. Jo crec que aquesta situació s'està revertint. Jo crec que l'aposta per, per, mm, per la ciutat de València com a capital i també per, i també per esta cultura urbana de la que estàvem parlant, crec que ha contribuït a que aquesta tendència estiga, s'estiga endreçant, no? I, I crec que des del punt de vista cultural és fonamental per als valencians i també des del punt de vista identitari valencianista, clar. I també des del punt de vista literari podem parlar del gran, podem dir fins i tot canvi, no?, de fer de València com el com l'escenari de, de la narrativa. Estem acostumats a que la ficció, tant en literatura com en televisió, és més Madrid, en narrativa sí que és Madrid i Barcelona, però estem acostumats a que les històries poden passar en aquestes dues grans ciutats i en València pot ser, sempre s'ha fet literatura en València com a, com a escenari protagonista, però exceptuant pot ser el món del còmic a finals dels 80, a principis dels 80, jo diria que no s'ha fet mai tanta literatura en València com a centre com ara. Completament d'acord. Eh, en el, crec que va ser el número 2 d'esta segona etapa de Lletra Ferit, Josep Vicent Miralles va fer un, un reportatge molt xulo en el qual parlava precisament d'això, no? de, de, de la ciutat de València Teraturissà, de com eh, moltes voltes per aconseguir que, que una novel·la abans, eh? per, moltes voltes per aconseguir que una novel·la tingués una certa sensació d'universalitat hi havia que anar a ciutats com Madrid o com Barcelona, no? hi havia que, que, que ubicar-la l'acció en, en, en Madrid o en Barcelona. I posava l'exemple en aquest reportatge, me'n recorde de, de Carlos Aimeur, que en la seva primera novel·la, Bonaventura, li oferiren eh, subrepticiament la possibilitat de que canviara l'escenari de la novel·la no? per, a que tinguera, <laughs> per a que tinguera més èxit i, i, i bueno, pues que en compte de, de posar València com a escenari, com a personatge secundari en aquest sentit, que, que posarà Madrid o Barcelona i, i ell es va negar, es va negar. Eh, hem, tingut, hem tingut alguns exemples de bona, de bona literatura urbana, no? Estic pensant en, en Joan Francesc Mira, no? Els, els treballs perduts, per exemple, per a mi és un, una novel·la immensa, però sí que és de veres el que dius, evidentment. Eh, quan estem parlant de... No sé, estem parlant de, de novel·la negra... A mi només me ve el cas Ferran Torrent i ja sí, està, en novel·la sí. negra. En València jo disfrutava molt llegint novel·la negra i, i imaginant-me els carrers de València. Clar, clar és això és, que... hi ha molta gent que ho tira... És que el referent... Ho troba a faltar perquè al final sempre vas a morir al, als mateixos autors i... Jo crec que tots hem crescut en, en els referents un poc de pues, de tots sabuts, no? Pues, uh -huh. eh, fonamentalment d'Estats Units, tots, tots sabem pràcticament eh, quins són els, els molls urbans de Brooklyn, de tal, de no sé què, on transcorren les escenes de moltes de les novel·les, sèries i pel·lícules que hem vist. Les Rambles i el Raval també. També, Menormida, i, i, i al remat, pues, clar, vull dir, la gent també... Eh, que té una inquietud literària vol tindre referents pròxims, no? evidentment. I, i jo crec que aquests referents pròxims poden fer que una bona novel·la tinga encara més atractiu per a, i això no, això no és pedre universalitat, no? com, com precisament concloïa Josep Vicent Miralles en aquest reportatge sobre literatura i ciutats, jo crec que és al contrari, jo crec que és una visió provinciana pensar que una novel·la no pot ser universal, tenint com a escenari València. No? La visió provinciana és pensar que no pot ser de Xina. Uh mhm. -huh a pesar de que durant molts anys ens han dit el contrari, no? Clar. Que, era, província tractar de fer un, una història universal vista des de, des de València. Mm. I parlant de, de literatura, però en aquest cas no novel·la, uns dels, dels èxits que ha tingut la Drassana han sigut els, els que ubicats en el, en el Cabanyal, que és el teu barri, com el de, uno, el de Cases del Cabanyal i el de la Cuina del Cabanyal, i que es podries, si podries comentar alguna cosa, perquè si no tinc malentès sí que has col·laborat en, sí, sí. en, estos, en estos llibres del, del teu barri, de la teua xicoteta pàtria, per la forma. Sí, d'alguna manera, clar, jo eh, ahir xuo en casa, no? Llavors, eh, quan vaig presentar els projectes a, als de Drassana, pues, pues, evidentment estigueren encantats i finalment ha sigut, ha sigut un gran èxit. Eh, el llibre de la cuina del Cabanyal, que era un, el llibre en el que es començava la col·lecció Tastaolletes i que al principi era un poc una incògnita, eh, s'ha revelat com un, com com un dels grans bestsellers no? fins al moment de, de, de llibres de la Drassana. Jo crec, que, jo crec que encaixa en una sèrie de coses. Encaixa que la gent està molt acostumada a veure receptaris i al final està un poc farta dels receptaris, dels llibres de, de receptes, no? I per una altra banda n'hi ha un boom de la, de la cuina, però n'hi ha un boom de la cuina un poc distint. Jo crec que si tu vas, si me ara a París-València de Pelayo, trobarem 50.000 receptaris de, molt ben editats, molt interessants i tal, per un euro, no? I dius, per què, per quina raó estos llibres no, no s'han venut o no han tingut èxit i el nostre, no obstant, sí que l'ha tingut, no? Jo crec que hi ha una combinació molt xula que és eh, que al final que naix un poc de la idea de que la gastronomia no és un, no és un fet aïllat, sinó que la gastronomia és, és identitat. És identitat i està arrelada un poc en, en la forma de ser del poble que la genera. Uh mhm. -huh. I això és el que buscarem un poc quan farem el llibre de la cuina del Cabanyal. El llibre de la cuina del Cabanyal, que el vaig fer en, en la meva cunyà, en Marisa Villalba, eh, pues ella d'alguna manera va rastrejar un poc a través de la seva família i de molta gent major que coneixia quins, quines eren un poc les, les joies, entre cometes, gastronòmiques de, del Cabanyal i jo d'alguna manera el que vaig fer és eh, en paral·lela d'això buscar aquests plats quin origen teníem, per què, per què se cuinaven allí, en uns altres llocs de, de València, i al final acabés enllaçant eh, història del poble, idiosincràsia, gastronomia, i tot està molt, molt, molt interconnectat. Jo crec que en part l'èxit del llibre és això, no? Anar molt més enllà de les receptes i oferir les històries humanes que hi ha darrere de les receptes i les connexions també culturals, antropològiques, etcètera. És una, és una forma distinta, per dir-ho d'alguna manera, de, de fer llibres, de, de, fer llibres de cuina, no? Uh mhm. -huh. I parlem de la teva gran col·laboració, Andresana, que és el recentment publicat El cas Forlati. Sí, si, si em permets un moment, Quico, que se m'havia quedat pel mig el, el llibre de Houses from sí, el Cabanyal, val, val. que és un llibre que és un llibre molt important perquè és la tercera edició que eix i clar, és un llibre que quan vaig ser en el seu moment la primera edició en 2007 el Cabañal estaba en no sé, estava en, en ple... Tocar de mort, sí, quasi, estava, podríem dir. És un dels moments més crítics per, a, per al procés que, que s'ha donat durant, durant 20 anys de, de destrucció, de destrucció, jo diria que quasi, quasi planificada no, del Cabanyal, perquè al final, darrere del, del procés de, de construcció del, del bulevard de l'avinguda de, de Blasco Ibáñez fins a la mar, en paral·lel a això eh, era un procés també de destrucció sistemàtica i programada de, de 1.600 i pico vivendes, però sobretot d'una forma d'entendre la vida que era la que tenien els habitants del Cabanyal com a, com a un poble que no estava a partir, que era un poble, una estructura retricular que, que tenia que, que existia a Xina des de, des de les alineacions de barraques paral·leles a la mar, no? Llavors el llibre eix en 2007 i el que fa és fixar el patrimoni, no? eh, està clar que en 2006 hi havia molts altres problemes en el Cabanyal, problemes socials, de veïns que estaven a punt de perdre la seva casa i tal, però en aquell moment varem, varem considerar que era molt important fixar tot aquest patrimoni perquè era la manera el, a través de la qual aconseguiríem que en molts llocs del món se, se girara un poc la vista cap al Cabanyal, no? I a partir d'ahir, una volta tu entres pel patrimoni que està en xou o en perill de desaparició, ja el fixes en tots els altres detalls que millor sí que són comuns a molts altres llocs, no? I, per exemple, va ser clau, però clau per a, per a aconseguir que l'opinió pública eh, girara, la, girara la vista un poc cap al Cabanyal, va ser clau que moltes universitats de tot el món eh, estigueren pendents de lo que estava passant en el patrimoni que estava en xoc en el Cabanyal, no? I, i jo crec que aquest llibre va ser un instrument per a, per a aconseguir això. El fet també de que, de que era en valencià, castellà i anglès, va permetre que molts Erasmus que venien a estudiar a València se l'enduien als seus llocs d'origen i allí també d'alguna manera pues, no sé, hem aconseguit un poc difondre eh, que així en, en la costa valenciana, en el Mediterrani, hi havia, hi havia un poble de, de 30-40.000 habitants que, que a banda de, de tindre un problema greu de, urbanístic per un projecte megaloman, doncs pues que tenia un patrimoni immens que estava en perill de desaparició. I aquest llibre per a nosaltres és molt important. Per a mi personalment és, és un llibre clau perquè ha sigut un instrument, un més dels instruments que, que han servit per a que, per a que el Cabanyà avui en dia estigui en procés de salvació no? i no de desaparició com ha estat durant 20 anys. Uh -huh. I en aquest sentit, pues, la tercera edició era un poc, i més, i més sincerita ja en l'Ajuntament, pues, era un poc l'edició un poc de, de, no sé com dir-vos, de, serà quasi un homenatge que ens hem donat, no? Estava, estava la segona edició esgotada de feia temps i varen decidir eh, tornar una altra volta a treure l'edició perquè té demanda i perquè, i perquè considerem que a pesar de, dels bons vents a favor que fent ara, considerem que hi ha moltes coses per fer encara en el Cabanyal i que, i que hi ha que fer-les ràpid, perquè portem portem 20 anys de, de paràlisis, no? Mm. I si Quico em permet una pindoleta d'opinió, <laughs> és simplement preguntar-te quin futur veus que se li albira al Cabanyal en breu. L'expectativa és enorme, l'expectativa és enorme. Jo crec que va ser molt important que les administracions públiques siguin capaces de, de posar-se d'acord i de fer, un, i de fer un, un projecte en comú, no? Jo crec que hi ha una sèrie de, de, de tecles que és imprescindible tocar eh, i les resumisc en, en un minut jo crec que la gran lacra del, del Cabanyà el que, ha, lo que ha socavat un poc els nostres carrers i a les nostres, i a les nostres xers durant aquests 20 anys ha sigut el, la permissivitat, jo crec que ha hagut respecte a, a, al narcotràfic, no? al tràfic de, de drogues en molts llocs de, del Cabanyal. Jo crec que això és una de les primeres coses que, que el nou govern, tant de la Generalitat com de l'Ajuntament, han, de, han de tenir en compte, no? Gran part de la degradació del cabanyal és conseqüència d'això, i mentre este, esta qüestió no se resolga va ser molt difícil que, que el cabanyal pugui arribar a escolar. Després és molt important eh, eh, que en el cabanyal vinga un exercici, si me, si me permeteu la hiperbol, de, de servicis socials, no? perquè com a conseqüència de la degradació programada que ha hagut durant aquests anys, el Cabanyal hi ha una gran necessitat de, de serveis socials que atenguen a, a la gent en, en dificultats que està vivint allí, no? I que allí viu molta gent que està en cases ocupades, viu, viu gent que, que està un poc en el, al, al límit, no? I en, tot, en tots els pobles marítims crec que, si no m'enganya la mateixa, tenim dos persones en serveis socials per atendre a tota la població dels pobles marítims, no? Això jo crec que és una segona cosa que hi ha que resoldre. Tercera, eh, catalogar tot el patrimoni que està en perill i, i fer un pla de rehabilitació. I quarta, per supost, aconseguir que les persones del Cabanyal, les que viuen allí, puguen tornar a tindre un, una vida digna en les seues cases, fer, eh, programar ajudes per a la rehabilitació de les cases, permetre que la gent que se n'ha tingut que anar durant aquests anys per la pressió que, que ha rebut per part de l'Ajuntament tinga la possibilitat de tornar i com a conseqüència de tot això, si aconseguirem que tot això se farà, pues, evidentment també una cosa que és molt important, se podria una altra volta reviscorar el de comerç, no? que a lo llarg d'estos anys ha, ha desaparegut pràcticament en moltes àrees del Cabanyal. Uh -huh. Heu fet diversos incisos molt interessants, deixarem el forlatí per un poquí més avant. Eh, Felip, has comentat abans sobre el carinyo que li tens al llibre, que es veu. Eh, acabes de dir sobre la necessitat que cal catalogar el patrimoni del Cabanyal. Tornem a la primera edició del Houses. Eh, bàsicament el que vau fer va ser eh, fotografiar totes les cases en rajoletes del barri? Sí, perquè el, les fronteres de rajoletes era, era el, el detall més singular que tenia el modernisme del Cabanyal. No? En el Cabanyal hi ha, hi ha, hi ha diverses, diversos, diverses fonts de, d'aportació patrimonial, no? està el que és tota la, tota l'arquitectura industrial relacionada en els sindicats de la pesca de principi de segle, que és molt valuosa i que també està en, en perill de desaparició, que és fonamentalment per entendre, per a que mos entenguen els oients, serien edificis de ratxola cara vista de, de final del, del XIX i principi del segle XX i que estan sobretot en tota la banda paral·lela a la platja i, i en aquests carrers adjacents. Després estaria, com a cosa super singular, el tema dels, de les fronteres de taulells, que en queden no arriba a 300, i que jo crec que, que és fonamental eh, preservar-les, que estan fetes, és un modernisme ta, eh, tardà, no? D'alguna manera hi havia una sèrie d'arquitectes de, del poble que treballaven en el poble que estaven molt influenciats pel modernisme europeu, de, els corrents de modernisme que hi havia en tota Europa, i varen convèncer a moltes famílies del Cabanyal de que una forma singular de decorar les seues cases era utilitzant aquests taulells, que la majoria venen de les, de les fàbriques de ceràmica valencianes, i que, a més, en el Cabanyal tenien un, un sentit, a més, eh, constructiu molt important, perquè eh, veníem, veníem de barraques que hi havia que encalar tots els anys perquè la humitat acabava socavant els murs i la calça era una de les formes de que de que això no passara. Llavors, els taulers recobrint les fronteres són una protecció també per a, per a l'obra, no? I en aquest sentit varen coincidir una sèrie de, de coses que varen permetre tindre aquesta singularitat, que és una cosa que pràcticament no existeix en, en cap altre lloc del món, no? Un poble que tinga com a senya d'identitat eh, les fronteres de taulells i que en, en tan poc d'espai n'hi ha que en tantes, perquè sí que és de veres que en, que en unes altres societats, en uns altres llocs, sí que n'hi ha moltes cases modernistes molt singulars, però, però són un poc illetes, no? Pues hi ha una casa sí, una altra allà, un tal. Si estem parlant d'un poble que, que va adoptar d'alguna manera el modernisme com a... com a... com a, com a tret senyera. Eh? Sí, sí, exacte, com a, com a tret senyer. I, bueno, pues en aquest sentit, jo crec que aquesta singularitat eh, en un futur pròxim pot inclús permetre-nos que, que el Cabanyal siga un destí turístic de primera magnitud, per exemple, no? perquè jo crec que des del punt de vista cultural ha estat un atractiu que encara no s'ha no explotat ni s'ha desenrotllat mai. I bueno, pues, això, això, per exemple, és una, és una possibilitat que tenim ahir. Sí, per, jo, per a, per a jo, per exemple, sempre pense que el carrer del Rosari, per posar un exemple, jo no sé com el València bus turístic famós no va al carrer del Rosari, és una uh -huh. cosa incomprensible. O, o com en les, guies, en les guies turístiques el carrer del Rosari com podia posar qualsevol altre exemple, però és que tu veus aquest carrer i dius això en qualsevol altra ciutat d'Europa t'hi seria el primer que tens que anar a veure uh -huh. una vegada vens a, a sí, València. Sí, sobretot per lo que, per lo que vos, vos he comentat, no? perquè si mires, una, si mires casa a casa, pues probablement no hi ha ninguna casa que tinga que, que que eixa visita, però el conjunt Clar, és el que té un valor, sí. no? Uh mhm. -huh. Que a més és un conjunt que està, que està obrat sobre una trama reticular també eh, en forma de graella que, que, és, que és molt singular també, no? I, i, i, i perquè fa un tot, el poble, el Cabanyà, el Canyamel, l'Arcap de França, ho fa com una unitat, no?, en paral·lel a la mar. És com una, sí. si, si mireu des del cel, és com una pastilla, no?, com una, com una pastilla de xocolata que, que, que uh -huh. en paral·lel a la mar i, i, i eixa graella reticular, eixe tot és també el que li dona, lo que li dona un gran valor. bueno, evidentment ha quedat, <laughs> ha quedat clara la meva passió per el cabanyal, no?, sí. en, en, en esta en esta intervenció. La veritat és que sí, que més enllà de que jo siga del Cabanyal i, i de més, i que cada un, evidentment, tirem per lo nostre, jo crec que hi ha un, un patrimoni que, que en els pròxims anys s'ha de posar en valor com siga. Uh -huh. I ja per acabar en el tema del Houses i, i començar ja en la, en la narrativa, eh, parlem que el llibre té tres edicions, eh, la, la major diferència ve entre la primera i la segona edició, que són, no sé si seran set anys de diferència entre una i l'altra, què ha passat entre 2007 i 2014 i per què va aparèixer una segona edició del Houses? Sí, pues, eh, fonamentalment, en la segona edició una de les coses que va, que va ser molt important és que farem un, farem un estat de les cases, val? Eh, cada una de les, de les fronteres de taulellets vàrem identificar en quin estat estava. I vàrem comprovar respecte a l'edició de, 2000, de 2007 que havia hagut una degradació important de les cases i que moltes d'elles inclús havien perdut. Que recordar que s'havien enderrocat eh, me pel, me va pel cap el número 27, crec que eren 27 cases que s'havien enderrocat eh, i unes altres que havien perdut les fronteres de, de taulelles, no? Clar, este és un procés que, no sé, no, no en queden moltes, ara en queden més de 300. És un procés que hi ha que revertir ja, ja. I inclús jo, quan he, pogut, quan he tingut ocasió de parlar en, en alguns alguns dels nostres governants sempre incidit en el tema de que inclús hi hauria, hi hauria que plantejar la possibilitat de revertir alguns dels enderrocs que hi hagué, no? de, de cases singulars com pugui ser la Casa de la Palmera o, o el Fort de l'Estrela, per exemple. Una altra de les senyes identitats del Cabanyal eren els Miramars, no? que en la novel·la, precisament, en Fort Lati apareixen, apareixen tangencialment perquè eren els llocs més alts que estaven per damunt de lo que eren les cases del poble, des del qual la gent podia veure les barques i que també eh, s'utilitzaven eh, per a, per a controlar un poc o per a, o per a organitzar l'estraperlo, no? El, el, el, tràfic, el tràfic il·legal, l'entrada il·legal de, de, de coses que no se podien aconseguir així, així i que moltes voltes els pescadors per a poder, per a poder tenir un jornal sencer pues, necessitaven importar tabac o, o coses d'estes i hi havia senyals, se feien senyals des de les Torres Miramar, se feien senyals en les barques per a quan estava, quan se podia entrar l'estraperlo o quan, quan no convenia acostar-se a, la costa perquè a lo millor hi havia carabiners que estaven fent la ronda i hi havia tot un llenguatge també entre els miramars i, i tal, no? Al final estem veient de nou com, com un element arquitectònic singular, té, té una, està també arrelat en, en una part de la història del, del poble, no? I en aquest sentit el, el valor és arquitectònic, però també, des d'un punt de vista també és antropològic, sí, no? I anem ja per fi al Forlati, que sembla que me queda jo un quart d'hora esperant-ho. És la teua, no és la primera novel·la, però en certa manera sí que podríem dir que és la primera novel·la, com a mínim la primera novel·la en molt de temps. Mm i contra la història d'això, de Larry Forlari, que és un, una espècie d'heroi, antiheroi o persona normal que eh, treballa en una agència de detectius a Londres, perquè és de Londres, tot i que tinga moltes arrels marineres en la Mediterrània, i que el seu somni és ser d'un detectiu. Efectivament, l'home que volia ser Marlowe. Eh, en, en principi la novel·la vol ser una paròdia, val? perquè eh, fa molts anys, quan, quan estava en la facultat, eh, uns amics volíem, consideràvem que, que seria molt interessant escriure una novel·la que, paro, que parodiara el gènere negre i, i un poc de màfia i de més, no? perquè perquè ens agradava molt, però al mateix temps ens pareixia que estava un poc sobredimensionat i, i, i ens pareixia interessant fer una paròdia d'això. Llavors jo des del principi vaig dir, bueno, pues jo més pronto més tard eh, crec que me tiraré, me tiraré al, eh, m'animaré i, i, i intentaré fer una novel·la que sigui atractiva i que al mateix temps siga, siga una paròdia d'això. I Forlati és d'alguna manera fill d'això, no? O sigui, eh, Forlati és un quixot, és un home, lletra, un home que està, està ferit per les lletres, perquè un lletra ferit, perquè s'ha dedicat tota la seva vida, ha viscut un poc com en una bambolla, i s'ha dedicat tota la seva vida a llegir eh, novel·letes de Chandler, de mm, eh, novel·les policiaques, a veure cine, cine policiac i de màfia, i els, bueno, pues se li ha clavat entre sella i sella que vol ser detectiu privat perquè en realitat vol ser com un dels personatges de les novel·les que li agraden. Vol viure en la, en la pell d'un d'aixòs personatges, no? vol, vol, vol ser Marlowe, en definitiva. I en Londres, pues, eh, ho intenta, treballa en una agència de detectius, eh, però està com a administratiu, i bueno, se sent un bo frustrat ja té una certa edat i no ha aconseguit el seu somni, que és ser detectiu privat. Llavors la casualitat vol que... que bueno, la casualitat, ell té, ell té vínculs, té, té arrels en el Cabanyal, però, però realment no les ha, no les ha desplegat, no, no les ha desplegat mai, no les ha desplegat mai aquestes arrels, perquè els seus pares l'han tingut un poc aïllat no? de lo que, és, de lo que era la, família, la part de la família valenciana per motius que se van coneguent a lo llarg de la novel·la. Llavors, eh, sa mare porta uns anys que se va, se'n va tornar a, al Cabanyar a València a viure i, i en faltar sa mare i torna per al soterrar i llavors és quan coneix a, a tota la seva branca, la branca valenciana de la seva família, no? I, com de, de sobte se troba en una, en una herència prou quantiosa i diu, i si intente muntar-me la meva pròpia agència de detectius així en València, no? que pràcticament, perquè clar, en Londres n'hi ha molts detectius i tal, però així en València lo millor sóc ahí, sóc ahí un, un dels primers i i ho intenta, ho intenta i, i bueno, pues és, la novel·la és un poc el procés per el qual se monta l'agència, té casos esperpèntics, perquè ell se pensa que tot això va ser, com, va ser com en les novel·les, però en realitat tots els casos que li venen pues, són infidelitats, eh, coses, coses quotidianes no?, de la nostra societat. I la qüestió és que en, en tot aquest procés va coneguent a poc a poc a la seva família i es va donar en compte de, de a poc a poc es va donar en compte de per què ell no sabia res de la seva família estic intentant tindre, anar a espai per a no desvelar coses que, que els potencials lectors es puguen, es puguen fotre no, la novel·la. El, el, això, això transcorre també en una història en paral·lel, se va construint, se, el, el lector va coneguent la vida de Forlati en l'actualitat i com era la vida dels antepassats. I aquestes dues històries acaben confluint. No? En el moment en què hi ha un moment en el qual la història la història A, la història de, del flashback, no? el flashback de la família de Forlat i de tota la nissaga familiar, i aquesta història acaba en, en Larry sent un... Larry Forlati sent un, un bebè, un xique de, de Walkers, que s'està anant en avió a Londres, no? I en paral·lel se reconstruïix la història de què va passar des d'aquest moment i per què se n'anaren els seus pares a Londres a viure. I res, pues, eh, estem parlant en definitiva d'una de, pues, trama trepidant on, on hi ha on hi ha novel·la negra, on hi ha paròdia, on hi ha molt de València i del Cabanyal, que són grans protagonistes de la novel·la, on hi ha també un vincul estret que jo crec que mm, no, no tinc una investigació feta al respecte, però és una cosa de la que sempre he parlat, no? del, del vincul que hi havia entre els pescaors valencians i els pescaors del sud d'Itàlia i de Sicília i de més, al final la mar, la mar és un és, és un pont enorme, no? I, i al final comunica les persones i, i jo crec que, que, que hi hagué molta relació. Eh, en, en el cabanyal de fet hi ha prou de llinatges italians, no? De gent que, que a través de la comunicació que generaven les barques de pesca i, i, la, i el propi ofici pues anaven fluctuant persones en, en dues direccions. Jo mateixa, eh, no estic al 100% segur, però el meu llinatge prové probablement de, de Sicília o del, nord, o del sur d'Itàlia. De, I, I, bueno, pues, pues, jo crec que hi, ha, que hi ha ingredients més que suficients com per a, com per a bastir una, una, història, una història interessant. Està mal que, que ho diga jo, claro, però, però, però crec que el, que el ritme és trepidant i que, i que la història deixa, deixa molts aspectes molt interessants per al camí, no? hi ha molt de Felip Benz en aquesta novel·la, no? Perquè, com hem vist, hi ha novel·la negra, hi ha Cabanyal, hi ha Itàlia, hi ha moltes coses de, de Drassana i de la cretina comèdia. En... <laughs> està, està escrita molt abans, eh? Que, mm. que, que ha sigut un part llarg. Que, la, eh, que la cretina comèdia fora, fora un pensament. No, jo, jo crec que mm, en totes les novel·les n'hi ha molt de l'autor que, que la fa, evidentment, no? Però això no significa que... Això no significa ni molt menys que, que Larry Forlati se parega a Felip Benz. Jo crec que era absolut. Els autors fem, fem tram, els, els escriptors jo crec que fem trampa en això, fem maganxa. Eh, per, a, per a que el lector se perga un poc o no puga fàcilment descobrir com, com és l'autor, anem posant una pinzelladeta de la nostra personalitat o de la nostra identitat. En, en les, aquestes pinzelladetes les anem repartint en, en diversos personatges per a que no siga tan fàcil. I Així també que sí que n'hi ha molt de mi, però, Òbviament. però no necessàriament en un dels personatges. Sinó... No, no, clar, això, jo quan parlo de Forlat em refereix que a la novel·la sí, en si sí, sí, sí, hi ha molt de Felivens perquè hi ha molt de Cabanyal, hi ha eixa, eixa italianitat eh, en certa manera llunyana però que s'intenta fer propera, uh mhm. -huh. n'hi ha la passió per la literatura policíaca, uh mhm. -huh també hi ha una cosa que a mi m'ha sobtat, que és que ho definis com una paròdia. Realment, així la paròdia de la novel·la negra no és com Mortadelo i Filemón. Així la paròdia és <laughs> precisament agafar tots els tòpics de la literatura negra i fer una història molt quotidiana, que és el que mm. jo fico més la realitat, no? Sí, sí. Els detectius valencians, és el que tu acabes de dir, de fet hi ha un personatge en la novel·la que crec que comenta, això no és ni Londres ni Nova York, per la qual cosa els casos que te vas a trobar seran quotidians. Sí, jo crec que, jo crec que bueno, pues, eh, no sé, la professió de detectiu que tenim tots un poc idealitzat en un cas com el, com, un, com el que tanca la novel·la, en el qual per fi Forlati aconsegueix un cas important i no, novel·lesc i, i quasi de pel·lícula, no? Eh, jo crec que aquests casos no, no, no se donen pràcticament mai, no? Però per això està la ficció, per a que el disfrutem, per a que disfrutem d'aixòs fets no? a través de la, de la ficció. Probablement el final del llibre siga també el més paròdic, en certa manera, no? El més... Sí, mira, jo ho comentava l'altre dia en, en una entrevista que, que és que en, en Levante. Uh -huh. Mira, per a mi eh, Dostoyevsky és un... Bueno, no, no descobrir res, no? Evidentment, Dostoyevsky és un dels grans de, de la literatura universal, i per a mi té una virtut que fa una cosa com, com pràcticament ningú escritor, no? aconsegueix posar-te un personatge i fer que en la pàgina 5 l'adores, en la pàgina 10 l'odies, en la pàgina 15 el tornes a adorar i va jugant en tu aixina com a lector, no? Per a mi això és una... Buf, és una, una virtut com a, com a escriptor i com a literat eh, tremenda, tremenda, i ho fa millor que ningú, pràcticament, en, en, que ningú altre escritor en la història de la literatura i salvant totes les distàncies del món, evidentment, eh, no, no, no vol, ja voldria jo arribar-li a, a la zona de la, sapata, de la sabata d'Ostoyevski, salvant totes les distàncies del món, jo ho he intentat també en Forlati, no? Vull dir, jo crec que, que Forlati eh, te cau simpàtic en alguns moments i en, unes, en uns altres moments dies, no? I dius, però com pot ser tan tararot, no? Com pot ser tan, tan destarifat? O com pot tindre el cap tan, i bueno, pues en aquest sentit també li agarres afecte per moments i, i el remat pues, era un poc també el que, lo que volia aconseguir, quasi com un xicotet homenatge al mestre Dostoyevsky, no? Uh mhm. -huh. I per a tancar el programa, i una pregunta que igual pot ser, pot ser compromesa o no, ho deixaré caure, i és, es tracta de l'inici d'una trilogia, tens pensat alguna cosa així, o una segona part? Jo en, en, sempre he dit des de que, des de que era molt jovenet, eh, des de pràcticament abans de les tertúlies del Cavallà, sempre he dit que, que la vida que tinc idealitzada és una vida eh, on puga navegar i escriure, no? <laughs> I en aquest sentit, eh, jo estic ara ara mateix estic dedicant realment més temps a escriure del que, del que he pogut dedicar en els últims anys. Escriure és molt complicat perquè, perquè requereix una dedicació o sigui, quan tu veus una novel·la, quan la gent parla d'inspiració, jo me, me mull de la risa, no? Una novel·la té un 3% d'inspiració i un 97% de, de faena de, de zapa, no? Com, com, com diríem. De, hi ha molta faena bruta darrere d'una novel·la, hi ha molta, molt, de, molt de que la trama funcione, molt de, de perfil dels personatges, hi ha moltíssima faena. Jo sempre he aspirat a tindre el temps necessari, a poder-li furtar el temps al treball com per a, com per a poder-lo dedicar a, a escriure, no? I en aquest moment de la meva vida pues, crec que eh, eh, estic en la ferma vocació de, de, o voluntat, en la ferma voluntat de dedicar-li més temps que he fet mai a, a, al fet d'escriure. No? En aquest sentit, eh, estic, jo crec que en sis mesos tancaré un llibre de relats, que és una cosa que encara que el, que el relat sigui un gènere un poc en, quasi en decadència, no? perquè sempre ho ha sigut, no? sempre ha sigut com un gènere menor respecte a la novel·la i, i ara que i ara que la gent cada volta país que li costa més llegir novel·les, pues el relat encara, encara és més menor, no? però, però per a mi és un gènere que, que, que m'entusiasma un dels meus autors favorits, Borges, eh, com sabeu, sobretot va escriure relats, no? i, i bueno, doncs, tinc molta il·lusió de publicar un llibre de relats i la intenció és en 6 o 7 mesos tindre tancat el... Bueno, realment els relats ja estan, vale? el que estic ara és treballant-los eh, i en, en 6 o 7 mesos espero, espero tindre'ls tindre acabats i en aquest sentit, clar, molta gent que ha llegit la novel·la, molta, quasi tots, clar, és que la, la novel·la té un final molt obert i la majoria és que l'han llegida m'han preguntat que per quan la segona part, no? <laughs> Jo, jo no ho descarte, no ho descarte, de fet. Eh, crec que, crec que dona com a mínim per a una, no, per a una segona part. No sé si, si dona tant com per a una trilogia, però per a una segona part segur. A més, el fet de, del final que té la novel·la, que no puc, evidentment, desvelar, pues, dona peu no, a, a, a seguir en ella. També tinc uns altres projectes literaris que, que m'aveix a lo millor abordar, no? que, que, i que podrien fer que aquesta segona part de Forlati se, eh, se demorarà en el temps. Però bé, el tema és no, no deixar d'escriure i de ah. crear. Molt bé, doncs així acomodem el nostre programa, agrair-li a Felipens la seva amabilitat i també demanar-li, per favor, que la pròxima novel·la no tarde tant en, en parir-se com, com esta del cas Forlati i així deixem, la, així deixem el programa. Uh mhm, -huh. Així deixem i res, convidem els nostres oients a la setmana que ve i bon dia a tots. programa de la xarxa Emisores municipals valencianes.